mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ntabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito eh, ni umwanya udasanzwe kugira ngo mwifatanye nanjye gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi nk'uko twari twabivuze ku kigo giherutse uno munsi turazi neza yuko turi burabe ku kibazo kivuga giti ninde yakoze korona ninde ashobora kuba yarashyizeho ku isi kino kiza cya coronavirus? nk'uko nabibabwiye twaramaze kubihishurirwa ijambo ry'imana bibiliya byaramaze kubiduhishurira uno munsi nibyo tugiye kurabira hamwe uyu munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kidasanzwe aho kiduhishurira umugwi canke akaziko k'abantu bigiye inama bagashiraho ibintu bikomeye ku isi harimwo na kino ciza ca koronavirusi Eh, nk'uko dusanzwe tubizi n'uko dusanzwe tumenyereye turabanza kwishyira munsi y'uburinzi bw'imana kugira ngo kuno guhishurirwa tugiye kuronka nikube kuvuye ku bishobisho cyanye ku bintu by'ibyiyumviro gusa uko bisanzwe cyane ngo dushobore kubyumva tubitahure uko utariko kubera kameremere ya kimuntu ahubwo Tugiye kubanza kwishyira mu burinzi bw'imana kugira ngo turonye ingufu zishoboka n'ubushobozi bwo gutahura bino bintu kuko ni ibintu bikomeye bihindura imitima kandi iyo umuntu umutima we uri kurahinduka harabamwo intambara mu mutima dusenge rero uhoraho gitandara kizima we ushobora byose mwami utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icubahiro twebwe abantu bawe tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe nawe uduhishurire utumenyeshe iyo bino bibazo biriko birazanana na nyina aba yazane uwo ari we n'umuntu yakoze yakoze kino kiza cya virisi kugira ngo mwami nitwamara gutahura impamvu yagikoze dushobore kumenya n'ukuntu twokwitwara n'ukuntu twohagarara dushikamye kugira ngo mwami byanka byakunda njewe hamwe n'uyu mwene data ari gukurikirana kino kiganiro twese dushobore guhagarara mu mutigiri w'abaneshi mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mperere kubivuga ikigwa cy'uno munsi nk'uko twabisezeranye nk'uko twari twabivuze uhereye mbere kivuga giti mbega ninde yashizeho kino cyiza cya korona virusi ninde nyine abayazane ni hehe cazananye n'uwahe mugwi w'abantu wagishize ko nk'uko biri izina bahavuye batora bacise kovide disinefu nk'uko n'ibindi biza byigeze kubaho bakabyita no mazina none ni kubera ikirino zina kovide disinefu ko bisobanura korona vi virisi de disinefu bigasobanura demire disinefu ni kuvuga ngo ni icyiza cyari gitegekanijwe kubaho mu bibiri bibiri na cumi na gatanu nako muri bibiri na cumi n'icyenda nicyo gituma bacise korona virisi bibiri na cumi na gatanu kubera yuko cyari gitegekanije kubaho muri bibiri na cumi na gatanu kandi cyagiye gutangura kumenyekana cyane ku isi inyuma mu mpera z'uwo mwaka nyine wa bibiri na cumi na gatanu e, tusubiye gato kuri iryo zina nyine uno munsi turi bugende buke buke ntitwihuta kugira ngo umuntu ashobore gutahura neza neza kuko bino bintu ni ibintu bikomeye cyane kandi ingirakamaro kumenya ku kiremwa cya muntu rero tugiye rino jambo ano majambo ya korona virusi demibiznefu iyo byaturutse n'iyo bizanana birafitaniye isano n'amashifure romene nk'uko hariya mu butaliyano no mu bindi bihugu bagenda bakoresha ano mashifure romene bakayakoresha haba mu nyandiko haba no guharura ibitigiri rero tugiye guharura ku buryo bw'ibiharuro dukoresheje n'amashifure romene duca dusanga muri korona virusi harimo ko eh, ibindi byandike muri muri description neza ukuntu andetaye ukuntu bimeze ariko ngaha birimwo kijya gitigiri majana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu tubona mu byahishura yohani igice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi n'umunani nk'igitigiri cy'inyamaswa rero uno munsi ntabwo turi burabe cyane iby'ikimenyetso hamwe n'igitigiri cy'inyamaswa ahubwo turi burabe ino nyamaswa nyene kuzana bino bintu yatumye n'ino korona virusi ibaho abantu benshi rero mwa kino gihe hari kuvugwa ibintu byinshi by'iyo korona virusi yazananye ubwa mbere hariho abavuga yuko yoba yakozwe n'abanyamerika bakavuga ati kino kiza cya korona virusi cyakozwe n'abanyamerika hama abanyamerika bahejeje kugikora bifatikanya n'ubutaliyano ni kuvuga ngo baba bari ko baravuga yuko amerika yifadikanije n'ubutaliyano cyane n'ubupapa boba barakoranye kugira ngo bashobore kugabanya inguvu ubushinwa kubera yuko ubushinwa buri gutera butera imbere cyane ku rugero rw'akataraboneka mu buryo bwa tekinoloji gutyo rero bakavuga ati bashobora kuba bashatse guhonya abashinwa no kugira ngo ubutunzi mu bushinwa bugabanuke gutyo amerika igume ari igihangange ku isi ariko turi turabiraba tukaraba ukuntu donald trump yari umurepublike ariko kandi abarepublike hamwe n'ubutaliyano bakaba batayaga rumwe kuko donald trump akaba yari umuntu w'umukristo ariko kandi agwanya ibintu bikomakomeye byo kwa papa biri kubiri n'abademokarate abademokarate ni umugambi wo muri amerika ariko ugizwe n'abantu babi babi cyane mbere bavuga yuko abawugize bashobora kuba bari poroshe begeranye hafi na hafi na na satani rero gutyo tukabona yuko aba bademokarate bagizwe na joe biden ubu aramutswa leta zunze ubumwe za amerika ashobora kuba ari we mubi cyane kandi ubutware bwiwe akaba ari bwo bwegeranye cyane n'ubutware bwa papa rero kino gihe hari hagitwara donald trump ni kubumva ni kuvuga yuko hariho igisika gitandukanye hari hari igisika gitandukanye ubutware bwa amerika hamwe n'ubutware bwo muri butaliyano hasanzwe hari icyicaro cya papa ni kuvuga yuko kino cyiyumviro abantu bavuga gishobora kuba atari cyo ntama ubugira kabiri bavuga yuko yoba yavuye mu bikoko byo mu bushinwa nk'uko coronavirus gitangura mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda perezida w'ubushinwa yavuze yuko bashobora kuba bariye ibikoko bitandukanye muri ubwo buryo bwo kurya ibikoko by'ubwoko butandukanye hakaba hashobora kuba habonetse igikoko eh, igikoko gishobora kuba kirimo ino migere ya korona virusi irimo ino migera yo mu bwoko bwa korona hama gutyo uwo muntu akiriye agace yandurwa na korona hama korona igaca igenda isakara akavuga yuko baciye bayitwa korona virusi kubera ari mu bwoko bw'imigira ya korona kandi ikaba itanguye muri bibiri na cumi n'icyenda bahava babitorera iryo zina kovide dizinesi ibyo n'ibintu byavuzwe none se ikibazo ngaho umuntu yoca yibaza none se ibikoko kuva aho byari byakabereye mu bushinwa bagira ibikoko by'ubwoko butandukanye ubu niho hoba habonetse igikoko kirimo covid 19 none icyo gikoko cyocyo cyabivuye ariko kandi bantu mupfa kubyi ibyo mubonye mukwiye kwaba mugaba mwibuke yuko twabonye isomo riboneka hariya mu migani igice cya kabiri ku murongo w'indwi hamwe n'umunani ati hahiriwe abambana amakenga ntabwo dukwiye kurya ibyo tubonye cyane kwita mu byo tubonye byose nk'abizera nkoyaye Eh, ubugira gatatu bavuga yuko mm, yoba yakozwe n'abazungu ngo bashobore kurimbura afurika ibi ni ibintu bivugwa cyane mu bihugu by'abirabura mbere n'abirabura aho bari hose bakavuga yuko kubera yuko ukwikeka basanzwe bafise eh, biyumvira yuko abazungu barondera kubagirira nabi bivuye muri Kayise ukuntu abazungu baje muri afurika bakabakoroniza bakabagirira nabi gutyo bakiyumvira yuko kovide dizinefu ishobora kuba yarakozwe kugira ngo irimvure abanyafurika ariko kandi igaca ibahindukirira akaba ari bo yica hamwe n'ibindi haba kandi hari eh, hari n'ubundi n'abahinga mu badoteri bavuga ngo muri ubwo buryo nyine kuba coronavirus yakozwe kugira ngo harimburwe abanyafurika cyane batarimbugwe abantu runaka cyane kugira ngo bagabanye abantu ku isi n'ibi byose biravugwa gutyo rero bakavuga yuko ku byerekeye runo rucaca rwa coronavirus abantu bose bagwiteza inyuma y'imyaka ibiri bazaba bapfuye hari n'abandi bavuga ati oya ntibazopfa inyuma y'imyaka ibiri ahubwo bazopfa dine faso dirabure mbere hariho n'abandi bavuga yuko byoba bigendereye kugira ngo amerika ishobore gukontorora isi ngo amerika ishobore gukontorora isi hamwe n'ibindi hano kandi twavuga yuko hariho n'abandi bantu batigeze bemera yuko covid 19 ihari bakavuga yuko hari ibihuha byinshi mbere abahinga bamwe bamwe batanga ibiharuro bya nyabyo by'abantu bicwe na korona virusi bamwe bavuga yuko covid 19 ishobora kuba idahari itigeze ibaho abandi bakavuga ati oya yarabayeho ariko n'indwara nk'izindi umugabo ntago iza inganya yoshobora kwica nk'abantu bavuga bakavuga yuko ibitigira bivugwa yuko korona virusi ishobora kuba yarishe bitari byo abandi bakavuga ati muri amerika no mu bindi bihugu by'abazungu ngo bagutoye iyindi ndwara ngo bari kubarapfa bose baca bemeza ko ari korona virusi yabishe ariko kandi ngo atari byo. ni kuvuga ngo hari amajyambo menshi abantu bari mu rujijo ntibazi iyo bino byose biri ko birazanana ariko nk'uko twabisezeranye nk'uko twamaze kubivuga mu kigwa cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe umuntu cyangwa umugwi w'abantu wakoze covid 19 ni n'abayazana niwe tugiye kurabira hamwe mugenzi bino byigwa ni ibyigwa bikomeye niba utarakora abone ngaha uyikore kugira ngo uzobandanye ikurikirana urukurikirane rwose rwa bino byigwa mm. rero nk'uko tumaze kubyumva nk'uko tumaze kubivuga byinshi na introduction y'ibivugwa mu binyamakuru mu kibano ku maradiyo hamwe n'ahandi bitandukanye inzira nyinshi korona virusi ishobora kuba yarazanyemwo abizera bobo nta handi twategerezwa guhungira twategereza guhungira kuri yesu kirisito kugira ngo tumubaze mbega yesu bino bintu biravahe, he biriko birakorwa ku mpamvu ki biriko biratwerekeza kuki maze nicyo gituma mubona twabajije kumera nk'abahoze tukigisha ibindi ariko bino tukabireka kugira ngo dusenge nibura imana iduhishurire mu byanditswe byera icyo twabwiwe kubiri kubiraba mwa kino gihe nkuko rero imana yabimbwiye nange mugenzi niko ngiye kubibabwira kugira ngo mumenye aho igihe kigenze n'ibiriko biraba nabanye n'abayazane ibyo ari byo bibiriya itangura itwigisha ikintu kidasanzwe hariya muri ruka igice cya mirongo ibiri na rimwe ni ku murongo waho w'icumi yesu ariko aravuga ibimenyetso bizoranga igihe cy'iherezo yarabigarutse ko aravuga yuko hamwe hamwe hazotera ikiza ni kuvuga ngo yesu yavuze ngo mu bimenyetso byerekana yuko kuza kwiwe kwegereje mu bihugu bimwe bimwe no mu duce tumwe tumwe mbere no mu bikorwa by'abantu bimwe bimwe hazovamo hatere ikiza rero kino kiza cya korona virusi ntabwo cyo kiza cya mbere kibayeho ku isi ibi abantu bakwiye kubitahura cyane harabayeho za ebola habaho eh, habaho za mugiga gasama hamwe n'ibindi ariko kandi byobyo byaje uko buhoro buhoro ariko kandi kino kiza cya korona virusi cyaciye gikura kiba kinini ku buryo n'iyindi migera iri kugenda ivuka iza iri mu bwoko nyine bwayo usibye gusa yuko cyabaye ikiza kigenda gihindagurika gihindagurika bamwe bamwe mu bahinga b'isi bavuga yuko ngo ngo bagiye babiteye ibihugu byagiye biterana korona virusi ngo bagahindura ngo bakagenda bayihindura bayihindura gutyo ikigorana gukontororwa n'abahinga kubera cyabaye ikiza kigenda gihindagurika cyane mbere ubu bari kubararondera yuko icyaje mu buhindi hoho gitandukanye ku bimenyetso na kovide dizinefu gutyo baca bagitorera izina rya delta ibi tuzobiraba mu byigwa bizokurikira ariko uno munsi hariho icyo mugomba kubanza yuko twihweza cyane yesu igihe yari karavuga muri ruki igice cya mirongo ibiri na rimwe ku murongo wa cumi na rimwe afatanya bino bintu akavuga ngo ikiza amapfa hamwe n'ibimenyetso bizoza bivuye mu ijoro ni kuvuga ngo ihindagurika ry'ibihe dukurikije ihindagurika ry'ibihe tugaca tubona ukuntu igisenge ku shedo zone kiriko kirononekara yesu aravuga ngo amapfa ni kuvuga ngo guhonwa k'ubutunzi ku rugero rwo kataraboneka ni kuvuga yesu arerekana ibintu byinshi ngaha abifatanya akabifatanya na suite ya bino byiza bizogenda byaduka mu bihugu bitandukanye ariko yesu ahejeje gufatanya bino bintu byose bifatiye ku ihindagurika ry'ibihe n'ihindagurika ry'ikirere ibyo bitwa changement climatique mu rurimi rw'igifaransa yesu aca avuga ku murongo wa cumi na kabiri ngo bazobica nimurabe rero ukuntu yesu afatanya bino bintu ibyerekeye bino biza bya korona virusi hamwe n'ibindi kuko ntabwo ari cyo kibazo gusa gihanze isi hariho n'ibindi bibazo by'ubutunzi eh, by'ubukene hakabaho n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere ari byo ndabyogene biri kwicarika abantu abahinga ku isi cyane yesu agaca bifatanya na rino jambo ngo bazobice bazobashengeza bazobagirira nabi bino rero birakwiye yuko tubitahura neza kugira ngo tumenye nibura icyo bibiliya iri kiratwigisha ngaha rero nk'uko nk'uko bibiriya ibidihishurira icyitwa nacyo kikaba kiriko kiratubwira ati ninde yakoze korona virusi mu majambo make rero mu majyambo make ngiye kubanza kumubabwira hama cyenda babwira n'icyo bibiriya ibivuga ko bibiriya hariya mu byahishura yohana mu byahishura yohana igice cya cumi na gatanu uno munsi tugenda bukebuke bukebuke mu byahishura yohana ni igice cya cumi n'indwi ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu ku murongo wa gatanu hamwe n'uwa gatandatu ibyahishura yohani igice cya cumi n'indwi ku murongo wa gatanu hamwe n'uwa gatandatu mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo baburoni hahambaye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi ibihumanya byose byo mu isi nta biharugwa atari kuri uyu babuloni none ijambo babuloni rirasobanura iki ijambo babuloni risobanura ngo irembo ry'imana nyinshi ni kuvuga ngo ahantu bafise ukwizera gutandukanye kutari kumwe mu gihe bibiriya yoyo hariya mu banyefeso itubwira yuko imana iri ari imwe kandi yuko imana ifise ukwizera kumwe rero duca turaba ngaha ahantu kubera yuko igihe yesu yavuga ajya amajambo muri rukice cya mirongo ibiri na rimwe ku murongo wa cumi na rimwe akayakurikiza akayakurikiza ku murongo wa cumi na kabiri intambara ijyanye n'ibyo kwizera duca tubona yuko n'ibi biza byose biri kubera ku isi birafitaniye isano n'ibyo kwizera rero n'iyi babuloni turi ko turavuga ngaha naho nyine ifitaniye isano n'ibyo kwizera gutyo rero iyi babuloni bavuze ngo ni nyina w'abamaraya bose ni ukuvuga ngo nyina mu nyigisho zizimiza zose isoko z’inyigisho zizimiza zose nta handi ziri atari guhindagura ibyanditswe byera atari guhindagura ukwizera kuzima ibi nabyo bikaba atahandi bibonekera atari mu ishengero gaturika ry'i roma nta handi bibonekere iri shengero naryo rikaba rirongowe n'umwungere waryo witwa papa hamba rero papa nawe akaba afise abantu benshi bakorana bari gukora bivuye inyuma bataziganije ari bo bitwa abajesuwite rero nta handi ibintu biri ko birakorerwa nta handi biri ko birakorwa nk'uko biriya twumvise bivuga ngo ngo mu ruhanga kwa papa mu ruhanga kwa papa handitse ko nyina w'abamaraya bose ni ukuvuga ngo nyina w'ibi nyigisho zizimiza zose yishira mu kibanza cy’imana kubera mu nkofero yambara handitse ko ngo vicarius filideyi bisobanura ngo umusubirizi w'imana hano ku isi kandi nk'uko twabibonye muri korona virusi harimo igitigiri magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu hamwe no muri iyo nkofero yambara ibyo byanditswe ko birimo magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu gutyo rero inyigisho yose izimiza haba iyo gusenga bapfuye haba iyo kwizera abantu hakwizera imana haba ijyanye n'ibyagezwe haba ibyo kwiyita amazina y'amarogotano haba ibyo kunyaga ikimazi ikimazi cyategereza guha imana ni kuvuga ngo amasengesho ngo gihabwe abantu bijya bagira byo kugenda kwirega ku bantu byose nta handi izo nyigisho zose zizimiza zifise umushinge cyangwa zicaye atari kwa papa muri ekereziya gatolika gutyo rero duca tubona ngo nyina w'ibibi byose haruhande yo kuba nyina w'inyigisho zose zizimiza acaba nyina w'ibibi byose gutyo rero niba coronavirus namwe mubyemera yuko ari ikintu kibi kibabaje nta handi cyokoregwa mucamubyumva nta handi cyozanana nta handi cyova hatari aho nyine duheye kuvuga nta handi birumvikana reka turabe icyo bibiriya ibandanya ibivuga ko bino bintu reka turabe hano ku murongo wa gatandatu umurongo wa gatandatu wa kino gice nyine havuga ati kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingira intahe ibya yesu ndamubonye birantangaza ndumigwa ni kubera iki yohana yamubonye arumigwa kubera yuko igihe yari ukuntu uyu mugore yari yifashe ukuntu iyi baburoni yari imeze ntabwo byari bifitanye isano no kugirira nabi nimurabe rero ukuntu papa francisco ariko aravuga ku byerekeye korona avugana ubwitonzi bwinshi avugana akanyamuneza kenshi inama zose ari gutanga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ikirere womengo ni inama nziza nizo tugiye kurabira hamwe na kino kiganiro mu kanya reka tubanze turabe icyo bibiriya ibandanya yigisha hariya muri esaya igice cyaho ni cya mirongo ibiri na kane ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu havuga iti reka turabe impamvu ari ipapa yashoboye kuba n'abayazane wa korona virusi hano muri esaya igice cya mirongo ibiri na kane ku murongo wa gatanu hamwe ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu haragira ati igihugu kiriganyira kirakabiranye isi irahondobereye irakabiranye abakuru bo mu isi barahondobereye rino somo rya yesaya igice cya mirongo irindwi na kane ku murongo wa kane hariko haravuga yuko isi ihondobereye abantu babaye ku isi barahondobereye mbere n'abategetsi batwara amaleta bumva ubwoba n'abanyabwenge bose n'abahanga abatunzi bose abantu bose batuye ku isi bari guhura n'ibibazo bizanywe n'ibintu biri ko biraba hano ku isi none yesaya aravugishwa impamvu bino bibazo biri ko biraba avuga ati kandi si ihumanijwe n'abayibamwe ntabwo ari ibindi bivuye ahandi oya ahubwo byose biri gukorwa bikagirwa nabi n'abantu basanzwe baba hano mu inosi avuga ati impamvu rero bayihumanye bayihumanya gute ngo bagaca barenze kuko barenze ibyagezwe bagaca mu ibwirizwa bakica isezerano ry'intahava nicyo nta handi korona virusi n'ibindi bibazo byose haba iby'ubukene haba iby'amapfa haba iguhangayika haba ibibazo byose n’ahandi biva ni kubera yuko papa afadikanije n'abandi bantu basanzwe bakorana bafashe bagahindura ibyagezwe by'imana bagahimiriza abantu ngo barenge ku byagezwe by'imana bakavuga ati ibyagezwe byari iby'abayuda ibyo ntibigihari bakavuga kandi ngo yesu yaraje kubamba ibyagezwe ibi ni byo benshi ba protestanti eh, bitwa ngo n'abakobwa ba papa kubera bagendera ku nyigisho za ekereziya gatulika eh, bagendera ku nyigisho za ekereziya gatulika nibo rero nabo nyine baratwawe barahendwa gutyo n'ab'ibyago bica bitangura kubashika ibyago bitangura kuza ku isi isoko ry'ibyago byose n'ibibi byose ni hariya kwa papa hama rero bica bidisitiribiwa bigadisitiribiwa abakuru b'amashengero gito nabo bigira ngo n'abaporotesitanti gito kubera yuko bigira ngo bahakanye inyigisho zo kwa papa yamara bakagendera mu byo yigisha n'ibyo avuga aba rero nibo bose bakoranye bafatanya nawe kugira ngo ibyago byose nibiza hamwe n'ibindi bibazo byose biva nta handi ibibazo biva nta handi bihagaze atari uwazanye kutumvira amateko y'imana ni kuvuga ngo biva kwa satani satani nawe yaciye kwa papa kugira ngo ibyagezwe by'imana bihindurwe bimaze guhindurwa hagashyirwa ko gusenga ibigirwamana no kutaruhuka isabato hamwe n'ibindi maze bagashyiraho umunsi atari wo gusengera ko bagashyiraho dimanshe muri ubwo buryo bakarondera kwezi umunsi wa mbere w'indwi dimanshe mu gishingo cy'isabato ibyo ni nibyo byatumye batangura no kwiyumvira gukora bino byose bino byose reba yesa reba hariya mu cece cya mbere cy'abami igitabo cya mbere cy'abami eh, igice igice ni cya cumi n'umunani ku murongo wa cumi n'indwi hamwe n'umurongo wa cumi n'umunani haragira ati maze ahabu abonye eriya aramubarira ati mbega niwe wowe nyine n'ukuntu wateje amagorwa abisirayeli aha reka rero turabe uyu ahabu hano ku murongo wa cumi n'umunani eliya nawe aramwishyura teka si njyewe nateje abagorwa bisirayeli ariko ni wewe mwene inzu ya so mwayabateje kuko mwaretse ibyagezwe by'uhoraho mugakurikira zabayari mugenzi kureka ibyagezwe by'uhoraho umuntu wese ashobora kuvuga ati bantu nimureke ibyagezwe by'uhoraho uyu niwe ariko arateza ibibazo hano ku isi nta Eh, ariko kandi nk'uko uno mwami ahabu niwe yari yateje ibibazo ku isi kubera yuko yari yahamagariye abantu kurenga ku byagazwe by'imana ngo bumvire ibigirwamana muri ubwo buryo wewe yerekana yuko imvuga kuri abariko baratanga ubutumwa bwiza abariko baravuga inkuru nziza y'imburi nkatwe duca dutangura guhigwa tukagirizwa yuko ari twebwe nyine abo bayazana yamara nyina w'abayazane ni yatumye abantu batumvira imana batagendera ku byagezwe by'imana nk'uko biboneka hariya mu gitabo papa francisco yanditse yiswe rawudotosi iki gitabo yacanditse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho yari agiye atangure gutwara ni intego cyane icyo yifuza kugendera ko mu gitabo cyiwe muri introduction hariya usomye mu ngingo za cumi na kane cumi na gatanu hamwe na cumi na gatandatu papa francisco yavuze ati ngo ibibazo ku isi ni byinshi harimo ibiza kuko hari hagiye gutera ebola harimo ihindagurika ry'ibirere ku zone irikirariye ubukene butagira uko buvugwa hamwe n'ibindi avuga ati ibi byose kugira ngo bishobore gutorerwa umuti harakenewe imwe shoze gishobora kutwunga twese tukaba umwe iyo niyo ngingo ya mbere yavuze ati harakenewe ikintu cyokorwa kugira ngo dushobore kuba umwe iki nacyo akaba ari gukora icyo bitwa taradisiyo jidewo keretiyeni gufata imyizerere ya kiyuda tukayizana mu myizerere ya Gikristo, icyo yahabwe yitwa ngo isabato ya gikirisitu ni kuvuga ngo tubirabye hariya neza mu ngingo y'amajyana abiri na mirongo itatu n'indwi papa francisco yavuze ati abayuda n'abisirayeli bose muri rusange mu gihe baba bari kuba bitondera isabato yaboneka ku munsi w'irindwi urundi arabivuga neza ngo abisirayeli baca baronka imigisha kandi nta bibazo cyangwa amagorwa cyangwa iki byashobora kubanza ko ariko haca aravuga avuga ati nta twebwe mwa gihe cyacu isabato y'abayuda yaravuyeho ariko hari isabato ya gikirisitu naho ni ku munsi wa mbere w'indwi aribo benshi bitwa dimanshi ku bw'ibyo rero ngo birakwiriye yuko abantu bose batuye ku isi bahindukira bakaza kweza dimanshi kugira ngo ibibazo bishobore gutorega umuti naho abenshi bashyize ubwenge ku rucanco naho abandi bashyize ubwenge ku bindi ibi tuzobibona mu cyumba kizokurikira kubera yuko tuzoraba hanini ku by'urucanco n'ibindi byose byagiye bikwegwa na kino cyiza cya korona virusi ariko papa francisco bavuga ati byose nta muti uhari ariko umuti uhari mu gihe abantu bose boza gusenga ku isabato y'ikinyoma dimanshi abadasenze dimanshi bakaguma baruhuka ku isabato aba rero nibo bazoba bateje ibibazo ku isi aya ni amajambo ameze nk'ayaha ahabu yagirije eriya yuko ari we ateje ibibazo ku isi yamara twamaze kumva mu cigwa yuko uba ibibazo ku isi nyina bayazane ni uwahimirije abantu kutaruhuka no kutumvira ibyagezwe by'imana muri rusange gutyo akishyiriraho ibyagezwe ngo abamwumvira nta gusenga imana basengiwe kubera yuko gusenga imana ni kuyikunda no kwitondera ibyageze byayo ni kuvuga ngo hamwe wo kumvira ibyagezwe by'umuntu amategeko y'umuntu ashyizeho ukanga kumvira y'imana gutyo ubusenze uwo muntu muri ubwo buryo ubusenze ubusenze uba usenze ikigwamana abantu bo mwa kino gihe bariko barasenga ibigwamana mu buryo butandukanye bariko baragendera mu ngeso zitandukanye guhunga nyin'abayazane bariko barahunga urucanco birababaje kuba umuntu ari we yazanye urwo rucanco akaba ari we uguma wumvira ugendera mu byo akubwiye hama ubwenge bukagucanga ugaca uvuga ngo uri kurahunga urucancu hamwe n'ibindi by'ingaruka za kovide dizineve ingingo ya mbere uno munsi nk'uko tumaze kumva umuntu yazanye yabiteje Dutegeza kubanza kumuhunga ahantu duhungira araho ni muri yesu duhungire muri yesu biciye mu kwizera ndaguhamagarira mugenzi kwizera yesu Kristo, maze nawe ube mutigiri w'abantu bamukunda babandi ariko aratunganya naho ibibazo ari byinshi ku isi naho ingorane ari nyinshi ku isi ariko abari muri yesu Kristo bo bazotsinda n'abanenshi ndaguhamagara mugenzi kwizera yesu Kristo. kumugira nyambere mu byawe byose kumugira nyambere mu byumviro byawe byose ubwenge bwawe bwami muri we habarwa kuyobora kandi ubw'igihe kiri kugenda ciruka cyane ciruka uko igihe kiri kugenda kivuduka ku rugero rwo hejuru kugira ngo ukuza mwami wacu yesu kirise gutebuke nzobe mu bazomusanganira ntange nzobe mu bazomusanganira nakira ijambo ry'imana ntibagire partage kugira ngo buno butumwa bushike ku bandi ntiwibagire gukora abone kugira uzorohe icigwa kizokurikira ntiwibagire kutubwira muri komanteri inyunganizi yawe canke ikindi kintu wifuza kudushyikiriza naho canke ikibazo canke ibindi mwakira ijambo ry'imana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 gira nawe icyo uterereye mwa kino gihuwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi